che mi sento molto bene eh, aiutando ad altre donne. Cioè, è, un, è, stata una grande fluire, questa cosa qua mi è piaciuta molto, quindi ringrazio a una loro, a una loro veramente, e mi ha fatto la possibilità del corso. Eh, grazie. mi sento libera, mi sento serena e, eh, e niente, ho voglia di portare fuori questo mio, quello, quello che sento. Grazie. sono molto felice, sicuramente sarà uno strumento per, per, me e poi anche per le altre persone quando quando sentirò di poterlo fare, però sono felicissima. Grazie a tutte. Grazie. Grazie. Grazie. ringraziando te perché anche se non eri presente stamattina hai dato la risposta a una mia domanda grande, a un mio problema che sono arrivata qua stamattina sentendomi non all'altezza. Hai risposto anche tu, da lontano, <laughs> quindi grazie. wow. E eh, quindi grazie, non... è stato un bagno di lacrime. <laughs> un grazie, grazie alle mie compagne di percorso e a Samantha che è stata fantastica. Grazie a te. Grazie. Grazie. abbiamo troppe cose belle da condividere, quindi non possiamo fare che bene. Oh. Grazie a te, a Samantha e a tutti voi. Grazie. Grazie. Mi mis y del alma. Hermana, ha sido maravilloso. Solo esto puedo decir. Gracias. No tengo palabras. ¿Qué puedo decirte, esto no va a terminar nunca. Esto solo es el comienzo, hermanas. Esto es el comienzo de algo que está floreciendo. Y nosotras somos cada una un pétalo de una flor gigante, gigante, que florece. Gracias, hermanas. Gracias a todas. Gracias por este encuentro. Gracias a tutti. <laughs> Gracias.